моя. Вот и все. Боль умерла на рассвете. нежных верстах облаков Розовым шелком струится еще не родившийся день. Вздох мой, как стало легко. Воздух вливается в окна. Время мы вышли из дома. Прощай, рассвет, радость моя, навсегда оттолкнемся от верди, Мы ворвемся на гребне волны, В ледяное сияние смерти. Радость моя, мы летим, Выше и выше, и выше, Города проплывают под нами, прощаясь с тобой, Все для тебя в этот день. Горы, реки и травы, Это утро последний подарок земли, Так прими его в вечность с собой. Yeah. Дальше со времени своды От свободы неистовый плач Беспредельной и страшной свободы Плач Мы уходим навеки, так плач Сквозь миры, что распались, как клетки